钱拿出来！我没钱。哎，你懂什么？万事起。拿钱！哦，还说没钱？发财了！行车记录器，去把它拿出来！耍我哈？行车记录器啊？我看你还怎么录？走 <laughs> 走。 记录器，为您查布一则即时新闻。几分钟前，一段行车记录器拍到时强抢劫画面，瞬间在网络疯传。画面中看到两名歹徒头戴丝袜，持枪威吓车主，离开前还抢走行车记录器，企图灭证。但万万没想到，该品牌最新系列行车记录器具有 WiFi 自动备份功能，只要车辆受到碰撞，就会自动将该段影片传送至手机，手机马上看得到，让车主立即上传分享。 目前警方正全力缉捕嫌犯，民众如果认可嫌犯消息，请立即看警方联络。你们是蒋美哦，我也是用密友最新系列。